आजको यो एपिसोडमा म तपाईँहरूलाई मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा तिनवटा रुल्स सेयर गर्नेछु तपाईँहरूको फर्दर लाइफमा पनि अति नै अति नै इम्पोर्टेन्स हुनेछ र जुन यो रुल मैले प्रयोग गरेर नै आज यो स्थानसम्म म आएको छु whatever I am doing होइन म जे गरिराखेको छु यो तिनवटा रुललाई बेस्ड गरेर म आएको छु सो so, तपाईँहरू पनि लाइक यदि चाहिँ जब गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्न तपाईँ बिजनेस गरिराख्नु भएको छ इनफ प्रफिट्स गेन गरिराख्नु भएको छैन इन्भेस्ट गर्नुभएको छ तर राइट ठाउँमा चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट परिराखेको छैन अथवा पर्सनल ग्रोथ तपाईँहरूले चाहनुभएको चाहिँ लाइफ चाहिँ तपाईँले चाहिँ जिउन सकिराख्नु भएको छैन लाइफमा भने यो तिनवटा रुल्स आज म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु यो चाहिँ अति नै एप्लिकेबल हुनेछ तपाईँहरूको लागि पनि र यसलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूले एकदमै धेरै कुरा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ फुल तपाईँहरूसँग चाहिँ यो ट्रस्ट दिलाउन चाहन्छु राइट सो तपाईँहरू फर्स्ट टाइम यो सेसनमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ भिडियोजमा हुनुहुन्छ भने it's me Saim right since two thousand एटिनबाट as a full time internet marketer online इन्डस्ट्रीमा चाहिँ विभिन्न अफिलिएट बिजनेससँग रिलेटेड डिजिटल मार्केटिङसँग रिलेटेड देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ ब्लक चेन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड प्रोग्रामहरू गर्दै आइराखेको छु र लेटली हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी जो इन्टरनेट मार्केटिङमा केही गर्न चाहन्छन् अनलाइन बिजनेसमा केही गर्न चाहन्छन् अथवा स्टार्टअप आफ्नो बिजनेस ग्रोथमा पनि इभन डिजिटल्ली ब्रान्डिङ गर्न चाहन्छन् भने उहाँहरूको लागि चाहिँ सहज रूपमा नेपाली कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुरा सिक्न काम गर्न र पैसा कमाउन सकिने से साइट हामीले चाहिँ डिजाइन गरेका छौँ सो त्यो सेक्टर छ बिजनेस मल्टिभर्सिटी लिङ्क म माथि अथवा चाहिँ तल कमेन्टमा राखिदिनेछु डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु जहाँबाट तपाईँहरूले चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो ढिलो नगरिकन आजको हाम्रो च्याप्टरतर्फ चाहिँ हामी जम्प गरौँ number one rule the power of words number two rule the power of imagination and visualization. Number three rule, learn to achieve or afford anything you want in life. यो तिनवटा रुल म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो अनुभवको आधारमा सेयर गर्न चाहन्छु नम्बर वान रुल मैले तपाईँहरूलाई भने द पावर अफ वर्ड्स म चाहिँ के बिलिभ गर्छु के ट्रस्ट गर्छु भने शब्द चाहिँ तपाईँले मैले जति जति पावरफुल शब्द र जति चाहिँ राम्रो शब्द प्रयोग गर्न सक्छु त्यति नै राम्रो चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ मेरो लाइफमा मेरो थट्स प्रोसेसमा मेरो कन्सियस माइन्डमा मेरो सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ भन्ने मलाई बिल्कुल लाग्छ सो जहिले पनि मैले त्यो कारणले गर्दाखेरि शब्दलाई जहिले पनि राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ चयन गर्ने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छु कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ लाइक डिजिटल मार्केटिङ सिक्नुहोस् फर्दर तपाईँको बिजनेस ग्रोथको लागि तपाईँको स्टार्टअप ग्रोथको लागि भनिराखेको हुन्छौँ होइन लाइक तपाईँको चाहिँ अफिलिएट एचटिसी अफिलिएट बिजनेस गर्नुहोस् मल्टिभर्सिटीमा भेरी सिम्पल सजिलो वेबाट तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ राम्रो पैसा पनि कमाउन सकिन्छ ब्लक ब्लकचेन टेक्नोलोजी सिक्नुहोस् यो गर्दाखेरि धेरै राम्रो फर्दर फ्युचरमा धेरै राम्रो अहिले पनि कमाउन सकिन्छ र भविष्यमा पनि कमाउन सकिन्छ है यो किसिमको अनलाइन वर्कहरू अरू पनि थुप्रै छन् मल्टिभर्सिटीले दिने ट्रेनिङहरू गर्नुहोस् भन्दाखेरि कस्तो किसिमको शब्दहरू बढी मैले प्रयोग गरेको पाउँछु भने like I can't afford it होइन मसँग त रिसोर्सेस नै छैन ल्यापटप नै छैन इन्टरनेट नै छैन अथवा चाहिँ मसँग त पैसा नै छैन अथवा चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो भयो त्यो किसिमको शब्दहरू जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रोकास्टिनेसन भन्छौँ क्या यस्तो किसिमको शब्दहरू धेरैले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको पाउँछु क्या है मैले यो कुरालाई मैले आफ्नो लाइफसँग रिलेट गर्ने हो भने when I started my journey definitely मसँग केही कुरा थिएन क्या न मसँग टेक्निकल मान्छे हो मैले कुनै कम्प्युटर नचलाएको मान्छे हो फर्स्ट टाइम इन्टरनेट मार्केटिङ सुरु गरे सँगसँगै मैले चाहिँ कम्प्युटर फर्स्ट टाइम चलाएको मान्छे हो राइट न डिजिटल मार्केटिङको बारेमा राम्रो मेन्टरसिप दिने मान्छे थियो न अफिलिएट बिजनेसको बारेमा राम्रो मेन्टरसिप दिने मान्छे थियो न चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्लक चेनको विषयमा राम्रो चाहिँ मेन्टरसिप दिने थियो न त एबिसिडी अनलाइन सेक्टरको साइटहरूमा काम गर्नको लागि राम्रो मेन्टरसिप थियो राइट इभन यो बिजनेस स्टार्ट गर्नका लागि I had no money right two thousand एटिनभन्दा अगाडि I was doing small job प्रायलाई मैले सेयर गरेर आउँछु पुरानो तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने definitely you know about it very well तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि यस हामी कुनै पनि तपाईँले आफ्नो स्टार्टअप गर्नका लागि बिजनेस सुरु गर्नका लागि यु डोन्ट निड मनी क्या यु डोन्ट निड रिसोर्सेस के राइट माइन्डसेट तपाईँमा चाहिँ आउन जरुरी छ राइट माइन्डसेट आउनका लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सही शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ तपाईँले जस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ नि तपाईँको कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्डलाई त्यस्तै एफर्मेसन जान्छ र त्यही कुरा चाहिँ तपाईँको एफर्म भएर त्यही नै बनिराखेको हुन्छ तपाईँले कुनै कुरा चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्छु एचिभ गर्न सक्छु म्यानेज गर्न सक्छु जस्तो तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने यो म चाहन्छु किसिमको चाहिँ तपाईँले चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो भएरै छोड्छ इट ह्यापन्स टु मी मेरो लागि चाहिँ भएको छ राइट मसँग पैसा थिएन मैले जुटाएँ साथी सर्कललाई म मागेर भए पनि जुटाएँ मसँग चाहिँ रिसोर्सेस थिएन मैले सुरुको दिनमा चाहिँ दाइकोमा बसेर चाहिँ स्पेसबाट चाहिँ इन्टरनेट बिजनेस सुरु गरेको होइन आज आफ्नै चाहिँ ठाउँमा आफ्नै अफिस लिएर काम गरिराखेको छु सो so, सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ आफ्नो चाहिँ वर्ड्सलाई चाहिँ सही ठाउँमा तपाईँले चाहिँ ल्याउनुहोस् त्यसले चाहिँ एकदमै काम गर्छ राइट नम्बर वान धेरै यो विषयमा चाहिँ एउटा च्याप्टर म सिकाउँछु तपाईँको चाहिँ the words from billionaires to future millionaires billionaires भन्ने एउटा च्याप्टरमा त्योभन्दा कयौँ पावरफुल शब्दहरू हामी त्यहाँ सिक्छौँ पनि होइन त्यो च्याप्टर नै म सिकाउँछु तर मैले अहिले तपाईँहरूलाई यति भन्न चाहेँ दोस्रो the power of imagination and visualisation right तपाईँले आफ्नो लाइफमा इमेजिन र भिजुअलाइज जति राम्रोसँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ उति नै राम्रो ढङ्गले चाहिँ तपाईँले चाहिँ चाहनुभएको ड्रिम लाइफस्टाइल पैसा जब बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले त्यही अनुसार पाउनुहुन्छ यु नो म when I was completely like nine to five job गरिराखेको थिएँ पुरै बोसको चाहिँ प्रेसरमा होइन एउटा म्यानेजरको चाहिँ प्रेसरमा अन्डरमा काम गरिराख्दाखेरि साह्रै टर्चर लाग्थ्यो आफ्नो माइन्डलाई एकदमै टर्चर लाग्थ्यो राइट बट जहिले पनि मैले त्यति बेला मलाई इमेजिनेसन र भिजुअलाइजेसनको मलाई राम्रोसँग त्यो प्र्याक्टिस र यो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन बट आई अलवेज मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जहिले के राख्थेँ भने मैले लाइफमा केही एचिभ गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि चाहिँ मैले जहिले पनि सोच्थेँ जहिले पनि भिजुअलाइज गर्थेँ राइट सो मसँग चाहिँ एक दिन मैले चाहिँ म जस्तै पोजिटिभ युथ्सहरूलाई म जस्तै एउटा चाहिँ माइन्डसेट ब्या राख्ने व्यक्तिलाई एउटा चाहिँ सफलतालाई अँगाल्ने अगाडि बढ्न चाहने व्यक्तिसँग चाहिँ म काम गरिराखेको हुनेछु अथवा मैले सिकाइराखेको हुनेछु अथवा उहाँहरूले मलाई सिकाइराखेको हुनेछ भन्ने कुरा जहिले मैले चाहिँ इमेजिन गर्थेँ भिजुअलाइज गर्थेँ सो आज त्यही नै मेरो लाइफमा रिफ्लेक्ट भएको छ जसलाई मैले पछाडि गएर थाहा पाएँ यसलाई चाहिँ द नेचर अफ ल भन्दो रहेछ तपाईँले अहिले जे सोच्नुहुन्छ भिजुअलाइज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको अपकमिङ थ्री फोर फाइभ इयर्समा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले अहिले त्यो आएर पढेको छु तर वास्तवमा मैले अन्जानमा पनि यो प्र्याक्टिस गर्थेँ राइट सो भेरी सिम्पल तपाईँले भिजुअलाइज प्र्याक्टिस मजाले चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुरा हामी डेफिनेटली हामी सेसनमै सिक्छौँ तर म केही टिप्सहरू तपाईँहरूलाई दिइहाल्छु नम्बर वानमा तपाईँले भिजुअलाइज डेली चाहिँ दुई मिनट चार मिनट्स गर्नुहोस् दुईदेखि चार मिनट गर्नुहोस् सबभन्दा फर्स्टमा भिजुअलाइजको लागि अझ सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ डेली तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ ब्लग त्यसलाई डायरी भन्छु राइट तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ड्रिम डायरी तपाईँले चाहिँ फाइनेन्सियल डायरी तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ पर्सनल डायरी तपाईँले चाहिँ बेलुकी एक मिनट लेख्नुहोस् वान मिनट लेख्नुहोस् म पनि लेख्छु एभ्री दिनभरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के के कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो भयो कसलाई कसले चाहिँ तपाईँलाई थ्याङ्क यू भन्यो कसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राइट तपाईँलाई चाहिँ कोसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिटअप भयो यो किसिमको तपाईँले चाहिँ के गेममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ विन गर्नुभयो कुन साथीले चाहिँ तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्यो अथवा चाहिँ फ्यामिलीले चाहिँ के कुरामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राम्रो पोजिटिभ दिनुभयो पोजिटिभ डायरी मात्र तपाईँले चाहिँ तिन चारवटा तपाईँले चाहिँ पोइन्ट्सहरू लेख्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँमा चाहिँ कस्तो किसिमको नयाँ इनोभेसन आइडियाजहरू क्रिएट भयो राइट आइडियाजहरू कस्तो किसिमको आयो त्यो कुरालाई लिएर डायरी लेख्नुहोस् र नेक्स्ट तपाईँले जब डायरी लेख्नुहुन्छ सेम कुरालाई तपाईँले इमेजिन भिजुअलाइज गर्दै तपाईँले फर्दर लाइफसँग पनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् आफ्नो कस्तो चाहिँ भोलिको चाहिँ ड्रिम स्टाइल कस्तो बन्छ तपाईँको चाहिँ घर कस्तो हुन्छ होला तपाईँको गाडी कस्तो हुन्छ होला तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटस कस्तो हुन्छ होला तपाईँले सेकेन्डमा चाहिँ यसलाई के गर्नुहोस् भिजुअलाइज गर्नुहोस् इमेजिन गर्नुहोस् जस्ट एक मिनट डायरी लेख्नुहोस् एक मिनट त्यो भिजुअलाइजेसन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमेजिनेसनको प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यो पनि इभिनिङ सुत्ने टाइममा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र फेरि तपाईँको चाहिँ मर्निङ उठ्ने बित्तिकै हिजो सेम तपाईँले चाहिँ भिजुअलाइज गरेर इमेजिन गरेर सुत्नुभएको थियो सेम कुरालाई तपाईँले चाहिँ मर्निङमा रिपिट गर्नुहोस् यसले चाहिँ तपाईँको डेलाई चाहिँ ब्युटिफुल बनाइदिन्छ राइट डेलाई चाहिँ के बनाइदिन्छ ब्युटिफुल बनाइदिन्छ एन्ड देन आफ्टर जब यो कुरा तपाईँले चाहिँ भिजुअलाइज गर्नुहुन्छ नि इमेजिन गर्नुहुन्छ नि भोलिको दिनमा कोसँग चाहिँ तपाईँले कोलाबरेट गरिराखेको हुन्छ तपाईँको सराउन्डिङमा कस्तो युथ्सहरू हुनेछन् कस्तो एन्टरप्रिन्यर्सहरू हुनेछन् कस्तो बिजनेस गरिराखेको व्यक्तिहरू हुनेछन् कस्तो इन्भेस्टरहरू हुनेछन् तपाईँको चाहिँ क कसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिकाइराख्नु भएको हुन्छ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू क कसलाई चाहिँ सिकाइराख्नु भएको हुन्छ यो कुरा तपाईँले जब इमेजिन गर्नुहुन्छ भिजुअलाइज गर्नुहुन्छ it's appli applicable to you as well right आज मैले हिजो मैले जस्ट इमेजिन गरेको थिएँ म म कुनै राम्रो सिकेको राम्रो जानेको कुनै एक्सपर्ट थिएन राइट जब चाहिँ सिक्दै गयो प्र्याक्टिस गयो गर्दै गयो हुँदो रहेछ नि त आज आई ह्याभ तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट पिपल्स एभ्री डे हाम्रो चाहिँ three hours four hours five hours त कोचिङ सेसन मात्र हुन्छ ग्रुप्स ग्रुप्समा चाहिँ हाम्रो कोचिङ सेसनहरू मात्र हुन्छ र यो आइराख्दाखेरि यो कुरा त मैले हिजो भिजुअलाइज र इमेजिन मात्र गरेको कुरा थियो सो तपाईँले पनि इमेजिन गर्नुहोस् भिजुअलाइज गर्नुहोस् it happens to you as well फेरि पनि I repeat it number three learn to afford or achieve anything you want in life हो एकैचोटि सबै कुरा एचिभ हुँदैन यस हिजो जुन मैले चाहिँ इमेजिन गरेँ भिजुअलाइज गरेँ वर्ड्सहरू प्रयोग गरेँ त्यसले केही न केही मैले जुन ड्रिम गर्थेँ त्यो लाइफ त मैले पाइसकेको छु तर अझै अबको समयमा मेरो ड्रिम लाइफ अथवा मैले भिजुअलाइज गर्ने इमेजिन गर्ने मैले प्रयोग गर्ने शब्दलाई अपग्रेड डेफिनेटली छ मेरो अहिलेको स्टेजमा आउँदाखेरि तर हिजो मैले five four five six years अगाडि इमेजिन भिजुअलाइज गरेको कुरा त आज मैले जे एचिभ गरिराखेको छु त्यति मात्र थियो नि त मैले अब चाहिँ अपग्रेड गरेको छु त्यस्तै तपाईँले थर्डमा भनेको चाहिँ जब तपाईँले सही वर्ड्स शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ words power of words use गर्नुहुन्छ पावर अफ भिजुअलाइज र इमेजिनेसनलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ थर्डमा भनेको चाहिँ learn to achieve or learn to afford anything you want in life यसलाई कसरी तपाईँले चाहिँ एफोर्ड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने त let suppose if you have no resources like internet business गर्नकै लागि तपाईँसँग रिसोर्सेस छैन भने कोसँग छ त आस्क तपाईँसँग लाइक बिजनेस गर्नका लागि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ पैसा छैन अथवा तपाईँले जे गर्न चाहनुभएको छ नि नट ओन्ली मैले अब यो इन्टरनेट मार्केटिङसँग रिलेट कनेक्ट गरेर चाहिँ कुरा गरिराखेको छु तपाईँहरूले अन्य साइडमा पनि सेम तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो तपाईँले गर्न खोजिराख्नु भएको कुरामा चाहिँ तपाईँसँग पैसा छैन भने वेयर इज द्याट कहाँ छ त राइट सोध्नुहोस् तपाईँसँग चाहिँ स्रोत साधन छैन भने सोध्नुहोस् हिजो मैले इन्टरनेट बिजनेस सुरुवात गरिराख्दाखेरि आई हेभ नो ल्यापटप थिएन इभन दो तपाईँको चाहिँ बजेट बिजनेस गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेट थिएन र पनि म्यानेज भयो नि त because I learn to achieve anything I learn to achieve what I want in life सिक्नुहोस् राइट तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् लाइक तपाईँको आफ्नो स्कुल कलेज एजुकेसन र यो बाहिर वर्ल्डको बिजनेस वर्ल्डसँगको एजुकेसनलाई नै कम्पेयर गर्नुहोस् न होइन हामीले इभन तपाईँहरू अब स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने अथवा चाहिँ whatever on job holder हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुल कलेजमा फाइभ टेन लाख पेमेन्ट गऱ्यो फोर्टी फिफ्टी लाख पेमेन्ट गऱ्यो यसको चाहिँ रिटर्न हामी कहिले पनि कति लामो समय पछाडि हामीले लिइराखेको हुन्छ धेरै लामो समय पछाडि होइन यो बिजनेसहरूमा इन्टरनेट बिजनेसहरूमा यो स्टार्टअपहरूमा अन्टरप्रिन्योरसिपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्ट टाइममा चाहिँ यसको चाहिँ प्रफिट्स लिइराखेको हुन्छौँ होइन अब हामीले बिस चालिस लाख दस बिस लाख नै तिर्नका लागि पनि हामीले म्यानेज गर्न चाहिँ एबल भयो भने हामीले बिस चालिस हजार एक लाख म्यानेज गर्न गाह्रो होला हामीले म्यानेज गर्न रिसोर्सेस ल्यापटप म्यानेज गर्न हामीले कयौँ कति कुराहरू हामीले चाहिँ जिद्दी गरेर म्यानेज गऱ्यौँ भने एउटा laptop internet mobile resources manage गर्न चाहिँ गाह्रो होला सो तपाईँले त्यति बेला एचिभ गर्नुहुन्न अथवा त्यति बेला एफोर्ड गर्नुहुन्न तपाईँले चाहिँ जति बेला चाहिँ सोध्नुहुन्न राइट एउटा चाहिँ बाइबलमा पनि यो कुरा चाहिँ लेखिएको छ विभिन्न पुस्तकहरू ग्रन्थहरूमा पनि लेखिएको छ तिमी जे चाहन्छौ सोध ask and you achieve it right पैसा थिएन I started my online business with तपाईँको चाहिँ रिलेटिभसँग चाहिँ मागेर राइट डेप्ट इभन लोनबाट स्टार्ट गरियो होइन हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मसँग चाहिँ बस्ने ठाउँ थिएन अथवा कम्प्युटर थिएन त्यहीँबाट म्यानेज गरेर दाइकोबाट चाहिँ बसेर त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात गरियो राइट आज आफ्नै अफिस छ आफ्नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ इज एन्ड एभ्रिथिङ म्यानेज छ सो तपाईँले जति चाहिँ सिक्नुहुन्छ नि एफोर्ड गर्न चाहिँ सिक्नुहुन्छ नि तपाईँले पाउनुहुन्छ राइट तपाईँले पाउनुहुन्छ तपाईँको कोही न कोहीसँग पैसा छ है तपाईँसँग कन्फिडेन्ट यदि तपाईँले आस्क सोध्न सक्नुहुन्न रेज गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँसँग यो चाहिँ हो कि पक्का हो कि तपाईँसँग कन्फिडेन्स छैन क्या आफ्नो स्टार्टअप गर्नको लागि आफ्नो बिजनेस गर्नको लागि कन्फिडेन्ट तपाईँसँग छैन कन्फिडेन्ट छैन भने चाहिँ गाह्रै हुन्छ you have to first full confident राम्रोसँग स्टडी गर्ने राम्रोसँग बुझ्ने राम्रोसँग हेर्ने अनि कन्फिडेन्ट बिल्ड हुन्छ अनि सर्टेन टाइमको लागि बुवासँग माग्न सक्नुहुन्छ सर्टेन टाइमको लागि तपाईँले आमासँग माग्न सक्नुहुन्छ सर्टेन टाइमको लागि तपाईँले चाहिँ फ्रेन्ड सर्कलसँग माग्न सक्नुहुन्छ you wage it to start your own online business right so त्यो कारणले गर्दाखेरि यो स्टुडेन्टहरूको लागि specially this video is dedicated भर्खरको चाहिँ स्टुडेन्ट अथवा चाहिँ जब होल्डर इभन तपाईँको चाहिँ अनइम्प्लोइड हाउसवाइफ व्यक्तिहरूको लागि तपाईँले यति काम चाहिँ पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँले so that you afford it so that you afford it र तपाईँले फर्दर फ्युचरमा चाहिँ धेरै राम्रो तपाईँले जे चाहनुहुन्छ जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो फेरि तिनवटा रुल तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहे number one rule learn to use the power of words number two the power of imagination and visualization. Number third, learn to achieve or right achieve anything you want in life Right? यति कुरा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ फर्दर फ्युचरमा बेस्ट बेस्ट ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली पनि so see you in the next video thank you everyone